りこ大河ですはい久しぶり一緒に動画をやるのは久しぶりんじゃないそうだよねそうで今日は新潟まで来てスノーボードをしに来ましたパチパチできないパチパチパチで、えっと、スノーボード経験あるちょっとあるちょっとある、うん、おどこまでできるかなずっと楽しみずっとだけで <laughs> かわいい、はい私も あの経験ありますで今日はねちょっと残念なんですけどこんなちょっと悪い天気っていうか見えない <laughs> 見えない <laughs> 最後までさ全然見えないよね <laughs> やばい見えない見えないけどちょっと頑張ります大丈夫でしょ大丈夫でしょいやいや行きます頑張りますイエーイ見てうちの島風のボードかわいいちょっと ここにしないと。もはまかわいい。よし、とりあえず上までに来た。イエーイで、一番最初はちょっと写真者タニアちゃんのために <laughs> 写真者をやって、そこから 私も久しぶりだからできるかどうかわかんないなよし今先生から教えてもらってるダニアちゃんに滑っちゃい方は面白いな面白あよし私も行きます ねめっちゃうまくなってる1日ですごいなんか並ぶの早いんですねえー、私10年ぐらいかかった は泊まるの宿はこちらです中屋ですわー広いめっちゃ素敵そうよっしゃ入りましょうわあ綺麗いいね畳だ今浴衣着てみましたそう羽生さんリボン手伝ってもらったいい感じいいね いいね似合うさすがになんか似合うねなんか可愛いって思っちゃう今からオンフラです行ってきますよしで今日は特別で評価をもらって温泉も見せますイェーイでこんな感じですすごい広いっていうか綺麗わーえタニアちゃんってさこれ何なんであれここ低いね あれ入れる熱熱あ寝とじゃん寝るあ本当だここに寝る感じで書いてるんだけどえ温泉に寝れるのここに、ね、寝れるよえー、嘘ちょっと寝てみます よしタニアさんの番できるどっちどっちがいい <laughs> じゃあ外に行こう入りますわーすごいここわーわーうん映ってると思う映ってるいい気持ちいいよし入りました いい感じいいね高いえ温泉結構好き温泉好きえー、なんでさ日本なんか温泉の文化あるの日本なんでなんでそれなんでなんでなんでだろうねなんで日本だけなんだろうね一回映画の中に、うん、あの見てたんですけどこのなんか毎日やることは素敵な時間を作るために温泉を作りましたみたいなんかお風呂文化は、 だってさ外国お風呂あんまりなくてほんとシャワーパーってだけをやって終わり、なんか別に気持ちとか思ってないかも、でも日本人はそのこのリラックスなんかこの瞬間だけに私の時間みたいを作って、うん、でそれも温泉、まあ、かもしれない、うん、私はもう映画の中でそれの話は聞いてたからそうなんだ、うん 見えないんだけど見えないやつご飯が来たものすごい多いすごいこれこれはご飯美味しそうすごい数 布団が来たよそうするあもち <laughs> あもうすぐわかった下てるも気持ちいいうんいいねいいねどうしようしましょういし硬いなあでも気持ちいい ああ疲れたね今日はここに来てますすごい広いめちゃめちゃめちゃ広いなよいしょ今日は晴れでよかった頑張ろう kiss on me I just hold on for dear life Yet I can't give up this feeling That I get when looking down from the sky やっぱ晴れると全然違う 最後はマジで疲れた、ね、うわ いっぱい滑ったいっぱい滑ったねいっぱい滑ったいっぱい転んだよ <laughs> でも可愛かったこれなんか転び方めっちゃ可愛い方よ本当本当本当本当では皆さんこの動画を好きだったらいいねをしてチャンネル登録をもしてくださいでタニアちゃんもチャンネルもやってますね、うん、Twitch Twitch やってるねはい Twitch もやってるし、うん、Twitter もやってますので、うん、よかったらフォローしてくださいこのちょ下にリンク落ちますねおつる